ajua Jesús to wakaina to kapu tusia ti joarire ti buarire jaua tirole ti pare masa phaju am hare dukwa ti nare churo waira ahiro onse nia Jesús ti nare masa mane na pe mane sa sera so sinina wa hina nia ti nare ahia ti na ti sa sero doole mene masa mane no pu a Dia wa chinya masa phaju ti nare masia a masnya phaji mahkai mahkena ma apu wa Hesu to sư to putina masa se muska waka sư muta. Tia sư chư Hesu wa sư busoka pusariro mahano tiro masa phaji hi nalenya. Oveja pua marina yuaro se hi atina masa toñu chư. Ahiro Hesu tina le phajino phaji no ale buete atina le. Nyamicha puto se to buena Hesu kha pusu onse nia. o masamale no pujira ñamicha pujira o ka kenhia maskalipu da maskalikapu bujia maskalipu tichi tire nuchi dustiga masane tipuiti tiki tire nia tina jesure chiare vaga tinane ni ma jesu to buinane tuanichi o se ni jitia 200 dachori darari vaspa ni yeru mene tichi ti paure nuchi vocaliza Ni atina Jesure. No pe k u r i r i pa k u r i r i h i h a r i ni navaga. Ni atiro. Tuani chutina se chiare bosca once nia. Kunwamoka pitia k u r i r i pa k u r i r i Puaro vaihira. Ni atina. Tiene chitioro j e s u s se p a k u r a r e thapui duhidustia basane. t u a duhidustiri barotina p a k u r a r e duhia. Kakuruari e s cuenta masajia. v a y e curarice cien masaya. Tia d u j i t i se chiñino Jesús e. Kamo kapitia k u r i d e pao k u r i d i r e Piaro wa ibere na mano p u n y a a ñ i no kwamakre noana nia. Tuanini baro pao k u r i d i r e Nua t o b o i n a l e masale v i s t i d u s tiroba. Ayua tutsu piaro wa ire v i s t i d u s tiahipitinale. Ahiahipitina chu. j a s p i j i dewa. t i j a s p i w a j o l i r e 12 pusevaro. apane waikore nakamachu wapoda patina ayo apane china mua di taretiki ochu 5000 mua hia